hello welcome friends Google sheet सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो गूगल शीट की आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि ये जो नंबर लिखा हुआ है यहां पर जब अगर जाता हूं मैं और F2 प्रेस करता हूं तो हमें यहां पे फॉर्मूला दिखता है अब हम नहीं चाहते कि यहाँ पे फॉर्मूला ये रहे इसको हमें नंबर में कन्वर्ट करना है तो आप इस पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक कीजिए फिर यहाँ से इसे कॉपी कर लीजिए कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है सिंपली यहाँ पे पेस्ट स्पेशल पे जाना है और टेस्ट स्पेशल पे जाने के बाद आपको इसे बना देना है वैल्यू तो यहाँ पे वैल्यू पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये सब वैल्यू बन जाएगा अब आप यहाँ पर जाएंगे और F2 प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला नहीं मिलेगा ठीक है ये बहुत ईजी है आसानी से आप कर सकते हैं